ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ AC မှာမိတ်ဖွဲ့အနေနဲ့ခင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ့နော်ခင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်အခုဒီနေ့အဲကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အများအဲတခြားသူတွေကပညာရဖို့ရယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအစဉ်ပြေွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဆုံးရှုံးမဲ့ထင်တဲ့ငွေတွေပြန်ရသွားတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်အားလုံးလဲသိအောင်ထိုင်းအောင် မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေနောက်ထပ် MOU လုပ်မဲ့သူတွေထိုင်းနေပြီးတော့ပြည်တွင်းကို MOU ပြန်လုပ်မဲ့သူတွေအဲနောက်ထပ်အတစ်ထပ်လုပ်မဲ့အတစ်ထပ်တက်မဲ့လူတွေရောအားလုံးဘူဒရာဖြစ်ဖွယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာဖြစ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာတွေ့နေရတဲ့ဒီပတ်စံတူကိုကြက်6သိန်းစီကင်ထားတဲ့ဒီကရင်အမျိုးသမီးလေးနှစ်ဦးကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရရပြီဆရာရရပြီဆရာဆရာလာမလားဆရာကဲဟုတ်ပြီအဲညီမလေးကနံပါတ်လေးမိတ်ဆက်ပါအောင် မနာမိုင်နန်းခင်အဲညီမကဘယ်မှာနေလဲဖန်နေနဲ့စင်ကြုံမျိုးနေအော်ဖန်မျိုးနေဟဲ့လားဖန်ဘက်ကပေါ့နော်အဲဘာလူမျိုးလဲကရင်လူမျိုးဟုတ်ပြီကဲညီမရောနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပါအောင်နာမည်နော်မူပလဲအော်ဟုတ်ပြီတော့နေတာကိုကရိတ်ကောနွန်ကြီးရွာကိုကရိတ်မျိုးပေါ့ကရင်လူမျိုးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီညီမတို့နှစ်ဦးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလေးအဲ့တော့ဒီညီမတို့ကအခုအဲခုနလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ငွေတွေကဘယ်ကငွေတွေလဲဘယ်သူစီကပြန်ရထားတာလဲ အာပွဲစားတူကညီမတို့ဟိုဌာနကမှနေရပေါ့နော်သူပြောတဲ့အမှုယူလာလောက်ပေးမယ်အမှုယူပဲလောက်ပေးမယ်ဟိုမှာထိုင်းမှာသူပတ်စံယူပြီးတော့ဟိုရန်ကမှသူခေါ်ရတယ်သူခွာပြီးတော့ဘာမှလည်းမရဘူးပေါ့နော်ဘာမှလည်းမရတော့ပြီးတော့ဒီမှာဒီမြတ်ဒီမှာလာတဲနေရတယ်နလာလည်း၄ရက်ရှိပြီးခုမှပဲပြန်ရတော့တယ်อืมอืมอืมอืมเอ่อပထမညီမတို့ကထိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်နေရင်လည်းညီမတို့ဒီ MOU တွေပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်လိုမျိုးဟိုစီစဉ်လဲဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲဘယ်လိုဟိုပွဲစားကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်တာလဲဘယ်ကနေတွေ့တာလဲဥမာပွဲစားကုမ္ပဏီရုံးခန်းကိုသွားတာလားလိုင်းပေါ်ကတွေ့တာလားအော်လိုင်းပေါ်ကတွေ့တာမဟုတ်ဟိုတငယ်ချင်းတရားနဲ့ဆစ်ဆက်ထားပြတာပေါ့နော်တငယ်ချင်းတရားနဲ့ဆစ်ဆက်ပြတာအဲသူပြောတာတော့နပပဲနပတို့လည်းတမီးတို့လည်းတထေမဆာရဲ့ဆာဒန်နဲ့ပေးလာတယ်ပေါ့အဲဒါပေးလာတဲ့သူခေါ်လစင်းလာတဲ့ဟိုခုနလပိုင်း25ရက်နေတာသူခေါ်စင်းလာတဲ့သူပြောတဲ့နပပဲကြမယ်နပလည်းကြမယ်တမီးတို့လည်းစင်းလာတယ်ပေါ့ အခုကသူပြန်ကိုခေါ်သွားလိုက်နောက်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓခေါ်တဲလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓမှာလာတဲနေရတယ်ဗောနော်อืมอืมอืมอืมအားလုံးအခုအဲအဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဆင်းလာတာဆိုအခုဆိုဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲချိန်ကာလလာနဲ့၄ရက်ရှိပြီอืมနှစ်လ၄ရက်အတွင်းမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရန်ကုန်နေပါကြီးသွားပြီးတော့လဲဒီအမိုးစာအုပ်ကမရဘူးမရဘူးဘယ်ရုံကလည်းမခေါ်ပါဘူးဘယ်ရုံကလည်းမသွားရဘူး ဒီလိုမျိုးပဲသူပလဲနေတယ်တပိုက်တပတ်သူစောက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းဒီပွဲသားကိုညီမလေးတို့ဖုံးဆက်သွယ်လို့ရလားဆက်သွယ်လို့ရတယ်အဲဖုံးဆက်သွယ်လို့ရတော့ဘာပြောလဲသူပြောတယ်ပြဆန်လွယ်ပေးမယ်တဲ့อืมๆๆပြဆန်လွယ်ပေးတယ်တော့ကြာနေတာသူလွယ်ပေးပဲဒီနေ့တနီလာဆိုတော့တမီးလည်းပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်သွားထုတ်တယ်ရတယ်อืมๆๆဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမတော့ဆိုရင်တော့ဟိုဟိုဟို passport လည်းလုံးမပေးဘူးပတ်စံလည်းမရဘူးပေါ့ပတ်စံလည်းမရဘူးသူ့ဆက်သွယ်လည်းမရဘူးနောက်မှတမင်တို့ကကုညီတောင်းတာပေါ့နော် ကိုရမင်တို့အဖွဲ့ NCC ပေါ့နော်ကိုရမင်တို့အဖွဲ့နောက်ပြီးတော့ ACC အာ AAC နော်ဆိုတယ်อืม AAC တို့အဖွဲ့ကိုရမင်နောက်ပြီးတော့ကိုစုံကိုဝင်းစောကိုဝင်းစောတို့အဖွဲ့ပေါ့နော်တို့ကုညီတောင်းတဲ့အဲ့ဒါပြီးဆန့်ပြန်ရတာပေါ့อืมอืมอืมကဲမနှောရေအဲ့ကြတော့မနှဲအောင်ရောဘာပြောချင်သေးလဲအခုအခုအခုလိုမျိုးဖြစ်တော့ဒီပတ်စံပြန်ရတော့ဘယ်လိုလဲပြောပါအောင်အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တယ်လေအင်းအင်းအင်းကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရမင်တို့အဖွဲ့ကိုတော့ဘယ်လိုလဲကိုဝင်းစောကိုဝင်းစောတို့အဖွဲ့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်တယ် အဓိကတော့ကိုဝင်းဆိုတာစတင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုစပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော်သူမှဒီဖုန်းတွေလည်းပြောရတယ်ပွဲသားတွေရဲ့ထင်လွဲတာလည်းခံရတယ်ပွဲသားရဲ့အမုန်းလည်းခံရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒီကိုရဲမင်းတို့ကိုဝင်းစော်တို့ဆိုတာတော့ဒီနေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာညီမတို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ခါတွေမှာအလုပ်သမားတွေအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ခါတွေမှာအကူအညီပေးဖို့ကတော့အဆင်သင့်ပဲအမုန်းခံရတာရန်ညှိုးထားခံရတာသူများတွေရဲ့ဟိုရန်ဟိုဘယ်လိုပြောအများအားရန်ရှာဖို့ချောင်းမြောင်းခံနေရတာတွေကတော့